Je prête vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, Oui, les torrenos, Le vent s'entendre, Pour plaisir, pour plaisir, Ils ont les combats, Le cirque est plein ce jour de fête, Le cirque est plein, dit Ottawa, Les spectateurs, les dansants, teta le spectatore sed un bello agra fracos apostrofa tu sei tapage ur sei si scasa langerer car sei le fete di courage sei le fete di chandica Allo, on guard, allo, allo, allo, Torreador, on gode, Torreador, Torreador. Et songe bien, oui, songe combattant, que ne noir te regarde, et que le mort t'attend, Torreador, l'amour, l'amour t'attend. On fait silence, on fait silence, a qu'a se passe-t-il L'idée que c'est la somme, c'est le taureau se lance en bannisse, en détruire, il s'énonce, il entre frappe, en chevelle houle, entraînant un pic d'or Jacob on fruscil crie set on te metro allo on god allo allo Toreador, on garde, Toreador, Toreador Et sans je bien, oui sans je combattant canto, torre ador l'amor.